¿Saben a qué que digo? Que es un tío que va y me viene y me dice, oye, tienes que venir al 15O. Y le dije qué es eso del 15O? Y me dijo... la revolución mundial, la World Revolution. Y le dije que no. Pero, nen, si te lo dice un huevo...